အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကိုရလက်ခံမနဲ့အစီအစဉ်လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဗုဒ္ဓဦးနေ့ညနဲ့ကြာသပတေးနေ့မနက်မှာရှင်ပြိုင်ကစားမဲ့ချန်ပီယံလိပွဲကောင်းလေးအများကြီးရှိပါတယ်။ Chelsea အသင်းနဲ့ AC Milan အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်ကိုတော့ Chelsea အသင်းရဲ့ England Stamford Bridge မှာရှင်ပြိုင်ကစားသွားကြမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Chelsea အသင်းနဲ့ AC Milan အသင်းတို့ပါဝင်နေတဲ့ချန်ပီယံလိအမှတ်ပေးစရာမှာဆိုရင်တော့ Chelsea အသင်းကတော့ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲကစားပြီးထားတဲ့အချိန်မှာတပွဲရှုံးတပွဲတရေ ရမတ်တမတ်နဲ့အမပေးစရအဆင့်လေးနေရ။ AC Milan အသင်းကတော့ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲကစားပြီးထားတဲ့အချိန်မှာတပွဲရုံတပွဲနိုင်ရမတ်လေးမတ်နဲ့အမပေးစရအဆင့်တင်နေရမှာရပ်တည်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သူတို့နှစ်သင်းရဲ့ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုလေးတွေမှာဆိုရင်တော့ Chelsea အသင်းက AC Milan အသင်းဘက်ကိုအသာစီးရရှိထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ Chelsea အသင်းကတော့ Champions League ပွဲစဉ်တွေမှာရမတ်တွေဆုံးရှုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်စဉ်တက်ဖို့အတွက်ဒီပွဲစဉ်လေးကတော့သူ့အတွက်ရေးကြီးနေပွဲစဉ်လေးလည်းဖြစ်ပါရှင်။ ဒါကြောင့်မို့ဒီပွဲစဉ်လေးမှာဘယ်သင်းကအနိုင်ရရှိသွားမလဲဆိုတာကတော့စိတ်ဝင်စားဖွယ်စောင့်ကြည့်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်ပွဲစဉ်လေးတစ်ပွဲကတော့ကြာသပတေးနေ့မနက်တနာရီခွဲမှာရှင်ပြိုင်ကစားမယ်မန်စီးတီးအသင်းနဲ့ကိုပင်ဟေဂင်အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီပွဲစဉ်လေးကိုတော့မန်စီးတီးသင်းအင်ကွင် ETS Stadium မှာရှင်ပြိုင်ကစားသွားကြမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မန်စီးတီးနဲ့ကိုပင်ဟေဂင်အသင်းတို့ပါဝင်နေတဲ့ချန်ပီယံလိအမှတ်ပေးစရာယက်တိကြလေးတွေမှာဆိုရင်တော့ မန်စီးတီးအသင်းကတော့ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲကစားပြီးထားတဲ့အချိန်မှာနှစ်ပွဲလုံးအနိုင်ရရှိထားပြီးတော့ရမှတ်6မှတ်နဲ့အမှတ်ပေးစရာအဆင့်တင်နေရကိုပင်ဟေဂင်အသင်းကတော့ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲကစားပြီးထားတဲ့အချိန်မှာတပွဲနိုင်တပွဲရှုံးရမှတ်တမှတ်နဲ့အမှတ်ပေးစရာအဆင့်3နေရာမှာရပ်တည်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီပွဲစဉ်လေးမှာဆိုရင်တော့ကိုပင်ဟေဂင်အသင်းအနေနဲ့မန်စီးတီးအသင်းအင်ကွင် ETS Stadium မှာရုံးကန်ရပွဲရှိနေပါတယ်အခုပြပြပေးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်လေးနှစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ Chelsea အသင်းနဲ့ AC Milan အသင်းရဲ့ပွဲစဉ် မန်စီးတီးနဲ့ကိုပင်ဟေဂင်အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်ရဲ့ဂိုးရတဲ့လီတွေကို comment box မှာခံမှန်းဖြည့်ဆို့ပေးရမှာလည်းဖြစ်ပါရှင်။အစောဆုံးနဲ့အမှန်ကန်ဆုံးဖြည့်ဆို့နိုင်တဲ့ပရိသတ်ဦးတွေကိုပဲဖုံးတစ်တောင်းချက်ဖြည့်သွင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့တဦးထက်ပွေပွတ်ထလာမယ်ဆိုရင်တော့ခေါ်ရပေးသွားမှာလည်းဖြစ်ပါရှင်။ပွဲစဉ်တွေကိုလည်းနှစ်ပွဲလုံးဖြည့်ဆို့ပေးရမှာလည်းဖြစ်ပါရှင်။တပွဲလေးဖြည့်ဆို့ထားတဲ့ comment တွေကိုတော့ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးရှင်။ comment လေးတွေကိုလည်း SNTV ရဲ့ main post အောက်မှာလည်းရောက်ခံမှန်းပေးကြပါအောင်နော်။ ကြည့်ရှုအားပေးနေကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။